No, koko meidän tietosuojalainsäädäntö menee nyt uusiksi seuraavien vuosien aikana ja siinä on kyllä kuunneltu hyvin äh, näitä käyttäjiä, että tuleeko meille sitten yhden luukun periaate, että ainakin näennäisesti lupa haetaan yhdestä paikasta ja sitten viranomaiset keskenään päättävät, miten ne tehdään. Toinen asia, mihin voidaan vaikuttaa, on näiden aineistojen valmistumisnopeus. Norjassa on periaate, että yhdestä rekisteristä aineisto pitää tulla yhdessä kuukaudessa ja kahdessa kuukaudessa, jos yhdistetään eri rekistereitä. Ja Suomessa vuoden viiveetkin on, ei nyt ihan tavallisia, mutta monesti kuulut, että aineistoa odotetaan hyvin kauan. Ja